নমস্কাৰ দৰ্শক সকল কেটচ পৰিচয়ৰ সম্পৰ্কীয় স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ আপোনাক স্বাগতম এই শিক্ষণত আমি কেটচ আৰু কেটচ ইণ্টাৰফেচৰ বিষয়ে শিকিম আপুনি শিকিব কম্পিউটাৰ কীবৰ্ডত যি ইংৰাজী আখৰ আছে তাক কেনেকৈ স্পষ্ট বেগে আৰু নিপুণভাৱে টাইপ কৰিব পাৰে আপুনি আৰু শিকিব যেতিয়াই আপুনি টাইপ কৰে কীবৰ্ড নোচোৱাকে কেনেকৈ টাইপ কৰিব কেটচ কি হয় কেটচ এটা টাইপিং টিউটাৰ হয় ই আপোনাক শিকাই যে কেনেকৈ অনলাইন সবাদাত্মক কী কিবোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি টাইপ কৰে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ গতিৰ মতে টাইপিং শিকিব পাৰে আপুনি লাহে লাহে বিশুদ্ধতাৰে আপোনাৰ টাইপিংৰ স্পীড বঢ়াব পাৰে কেটাচত আপোনাৰ অভ্যাসৰ কাৰণে লেকচাৰ্ছ বা টাইপিংৰ নমুনা বিভিন্ন ধৰণৰ কঠিনতাত আছে ইয়াত আমি অপাৰেটিং সিস্টেম হিচাপে Ubuntu Linux 11.10 আৰু কেটাচ ভাৰ্চন 1.7.1 ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি Ubuntu Software Center ব্যৱহাৰ কৰি কেটাছ স্থাপন কৰিব পাৰে Ubuntu Software Centerৰ ওপৰত অধিক জানিবলৈ এইটো ৱেবসাইটত Ubuntu লিনাক্স চাওক বলক কেটাছ খুলু প্ৰথমে ড্যাশ হোমত ক্লিক কৰক যি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ ডেস্কটপত ওপৰৰ কোণত গুল বাটন আছে সাৰ্চ বাকচত প্ৰদৰ্শিত হয় সাৰ্চ বাকচত কেটাছ টাইপ কৰক সাৰ্চ বাক্সৰ তলত কেটাচ আইকন দেখুৱাই ইয়াত ক্লিক কৰক কেটাচ উইন্ডো প্ৰদৰ্শিত হয় বিকল্পৰূপে আপুনি টাৰ্মিনেলৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেটাচ খুলিব পাৰে টাৰ্মিনেল খুলিবলৈ কন্ট্ৰলড অল্ট আৰু টি একেলগে টিপক কেটাচ খুলিবলৈ টাৰ্মিনেলত কমান্ড টাইপ কৰক আৰু এন্টাৰ টিপক এতিয়া আমি নিজকে ক্টাচ ইণ্টাৰফেচৰ লগত পৰিচয় হওঁ মুখ্য মেনুত ফাইল ট্ৰেইনিং ছেটিংছ আৰু হেল্প মেনুবোৰ আছে টাইপিঙৰ অভ্যাসৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট নিউ সেশনত ক্লিক কৰক টাইপিং কৰাৰ সময়ত ৰখিবলৈ পজ সেশনত ক্লিক কৰক আপোনাৰ টাইপিঙৰ গতি জানিবলৈ লেকচাৰ ষ্টেটিষ্টিক্সত ক্লিক কৰক টাইপিং কৰি থাকোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা কিছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত লেভেলে জটিলতা দেখুৱায় স্পীডে দৰহাই যে এক মিনিটত আপুনি কিমান আখৰ টাইপ কৰিব পাৰে কাৰেক্টনেছ সংকেতে টাইপিঙৰ বিশুদ্ধতা দেখুৱায় new characters in this level ফিল্ডত আখৰবোৰক দেখুৱায় যি আপুনি বাছি থোৱা জেগাখিনিত অভ্যাস কৰা আৱশ্যক টিচাৰ্ছ লাইন সেই আখৰবোৰক দেখুৱায় যাক টাইপ কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টছ লাইন আখৰবোৰক দেখুৱায় যি কিবৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ দ্বাৰা টাইপ কৰা হয় কিবোৰ্ড কেন্দ্ৰত প্ৰদৰ্শিত হয় কিবোৰ্ডৰ প্ৰথম লাইন সংখ্যা বিশেষ আখৰ আৰু ব্যাকস্পেস দেখুৱায় টাইপ কৰা আখৰবোৰক মচিবলৈ ব্যাকস্পেস টিপক কিবোৰ্ড দ্বিতীয় লাইনত বৰ্ণমালা কিছু বিশেষ আখৰ আৰু ট্যাব আছে কিবোৰ্ড তৃতীয় লাইনত বৰ্ণমালা কলন সেমিকলন আৰু কেপছ লক আছে টাইপ কৰাৰ সময়ত পিছৰ লাইনত যাবলৈ এন্টাৰ টিপক ডাঙৰ আখৰত লিখিবলৈ কেপস লক টিপক কিবোৰ্ড চতুৰ্থ লাইনত বৰ্ণমালা কিছু বিশেষ আখৰ আৰু শিফট কি আছে ডাঙৰ আখৰত টাইপ কৰিবলৈ যিকোনো এটা বৰ্ণমালাক শিফটৰ হৈতে টিপক কীৰ ওপৰত দিয়া আখৰবোৰক টাইপ কৰিবলৈ শিফট কিক যিকোনো বেলেগ কী এটা হৈতে টিপক উদাহরণ স্বরূপে উপরত এক সংখ্যা থকা বাটনত এক্সক্লেমেশ্যন চিহ্ন আছে এক্সক্লেমেশ্যন চিহ্নটো টাইপ কৰিবলৈ শিফট কীৰ সৈতে এক টিপক কিবোৰ্ড পাঁচ নম্বৰ লাইনত কন্ট্ৰোল অল্ট আৰু ফাংচন কিজ আছে ইয়াত স্পেস বাৰু আছে এতিয়া চাওঁ যে যদি কেটাচ কিবোৰ্ড লেপটপ কিবোৰ্ড আৰু ডেস্কটপ কিবোৰ্ড ইয়াৰ মাজত কোনো ভিন্নতা আছে মন কৰক যে কেটাচ কিবোৰ্ড আৰু লেপটপ আৰু ডেস্কটপ কিবোৰ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা কিবোৰ্ড একে হয় এতিয়া কিবোৰ্ডত নিজৰ আঙুলিৰ সঠিক স্থানত বহুৱা চাওক এইটো স্লাইডছ চাওক ই আঙুলিবোৰ আৰু ইয়াৰ নাম দেখুৱাই বাৰ পৰা সোঁফালৰ আঙুলিবোৰক little finger ring finger middle finger index finger আৰু থাম্ব finger বুলি কোৱা হয়। নিজৰ কিবৰ্ডত নিজৰ বাও হাতখন কিবৰ্ডৰ বাওফালে ৰাখক। এটো সুনিশ্চিত কৰি লওক যে সৰু আঙুলিটো এ আখৰ ওপৰত থাকে। অনামিকা capital S আখৰ ওপৰত থাকে। মধ্যমা capital D আখৰ ওপৰত থাকে। তৰ্জনী capital F আখৰ ওপৰত থাকে। এটা কিবৰ্ডত নিজৰ হু হাতখন কিবৰ্ডৰ সুফালে ৰাখক। এটো সুনিশ্চিত কৰি লওক যে সৰু আঙুলিটো কলন বা সেমিকলনত থাকে অনামিকা কেপিটেল L আখৰ ওপৰত থাকে মধ্যমা কেপিটেল K আখৰ ওপৰত থাকে তৰ্জনী কেপিটেল J আখৰ ওপৰত থাকে স্পেস বাৰক টিপিবলৈ আপোনাৰ হু আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰক প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপুনি কেটাচ খুলিব টিচাৰ্ছ লাইন ডিফল্ট টেক্সটত দৰহায় এইটো টেক্সটত নিৰ্দেশক সূচীবদ্ধ কৰাই যে কেনেকৈ লেকচাৰ বাছি লয় আৰু কেনেকৈ পাঠবোৰৰ টাইপিং আৰম্ভ কৰে এই টিউটোৰিয়েলৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে আমি ডিফল্ট টেক্সটত টাইপ কৰা এৰিব পাৰো আৰু লেকচাৰ বাছক বাৰু আপুনি এই টিউটোৰিয়েলটোক ৰখাব পাৰে আৰু ডিফল্ট টেক্সটত টাইপ কৰিব পাৰে এতিয়া পাঠবোৰক টাইপ কৰিবলৈ লেকচাৰ বাছক মুখ্য মেনুৰ পৰা ফাইল বাছক আৰু ওপেন লেকচাৰত ক্লিক কৰক সিলেক্ট ট্ৰেইনিং লেকচাৰ ফাইল কেটাচ ডায়লগ বক্স ওলাই ফ'ল্ডাৰ পাঠত ব্ৰাউজ কৰক root user share KDE 4 Apps KTouch English.ktouch.xml বাছক আৰু ওপেনত ক্লিক কৰক মন কৰক যে টিচাৰ্ছ লাইনে এতিয়া আখৰবোৰক অন্য এটা সমূহক দৰহায় এতিয়া টাইপিং আৰম্ভ কৰক ডিফল্ট ৰূপত লেভেল 1 নিৰ্ধাৰিত হয় আৰু স্পীড শূন্য লৈ নিৰ্ধাৰিত হয় এই লেভেলত থকা নতুন আখৰখিনি প্ৰদৰ্শিত হয় যাক আমি এই লেভেলত শিকিম মন কৰক যে কাৰ্সাৰডাল ষ্টুডেণ্টছ লাইনত আছে নিজৰ কিবোৰ্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰি টিচাৰ্ছ লাইনত প্ৰদৰ্শিত আখৰবোৰক টাইপ কৰক মন কৰক যেতিয়াই আপুনি টাইপ কৰে কেৰেক্টাৰবোৰ ষ্টুডেণ্টছ লাইনত প্ৰদৰ্শিত হয় এতিয়া স্পীড ফিল্ডত চাওক যেতিয়াই আপুনি টাইপ কৰে সংখ্যা আপোনাৰ টাইপ কৰাৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে বাঢ়ে বা কমে যদি আপুনি টাইপ কৰা বন্ধ কৰে তেনেহলে গণনা কমি যাব এতিয়া সংখ্যা 7 আৰু 8 টাইপ কৰক ষ্টুডেণ্টছ লাইন ৰঙা হৈ গল কিয় কাৰণ আমি ভুল টাইপ কৰিছো বা টাইপিঙত কিবা ভুল আছে ইয়াক মোহাৰি দিয়ক আৰু টাইপিং পুৰা কৰক যেতিয়া আপুনি লাইনৰ শেষত পাই পিছৰ লাইনত যাবলৈ এন্টাৰ টিপক মন কৰক যে টিচাৰ্ছ লাইন এতিয়া টাইপ কৰিবলৈ আখৰৰ বেলেগ সমূহ দৰহাই ষ্টুডেণ্টছ লাইনত টাইপ কৰা টেক্সটবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈ গল এতিয়া চাওঁ আমি কিমান শুদ্ধ টাইপ কৰিছো কাৰেক্টনেছ ফিল্ডে আপোনাৰ টাইপিঙৰ বিশুদ্ধতাৰ হতকৰা দেখুৱাই উদাহৰণ স্বৰূপে ই 80 শতাংশ দেখুৱাই আমি আমাৰ প্ৰথম টাইপিং পাঠ পুৰা কৰি ললো প্ৰথমে কম গতিৰে ভালকৈ টাইপ কৰিবলৈ এইটো এটা শুদ্ধ পদ্ধতি হয় যেতিয়াই এবাৰ আমি ভুল নোহোৱাকৈ ভালকৈ টাইপ কৰিব শিকি লম আমি আমাৰ টাইপিঙৰ গতি বঢ়াব পাৰিম এটা নতুন টাইপিঙৰ সেশন আৰম্ভ কৰক ষ্টাৰ্ট নিউ সেশনত ক্লিক কৰক ষ্টাৰ্ট নিউ ট্ৰেইনিং সেশন কেটাচ ডায়লগ বক্সত ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট লেভেলত ক্লিক কৰক আপুনি কি দেখা পাইছে টিচাৰ্ছ লাইনত ক্লিক কৰক Students liner hokolu akhor kini saf hol aru khali hol. Typing arambh korok ogbhak korar homoyot hobo pare apuni rakhibo pare aru pisot ako arambh koribo pare. Apuni apuna session kenekoi rakhabo. Pause sessionot click korok mon korok je goti kom hua nai. Smoron korok je jetia ami prathom sessionok norokhowa koi typing rakhao tetia e kom hoy jai. আকৌ এবাৰ টাইপিং কৰিবলৈ টিচাৰ্ছ লাইনত দেখুৱাৰ দৰে পৰৱৰ্তী কেৰেক্টাৰ বা শব্দ লিখক আমি এইবাৰ টাইপিং পুৰা কৰাত আমি কাৰেক্টনেছ ফিল্ডৰ শুদ্ধতা চাব পাৰো ই টাইপিংৰ সঠিকতা দেখুৱাই ইয়াতে আমি কেটাচৰ এই টিউটৰিয়েলৰ সামৰণিত আহিছো এই টিউটৰিয়েলত আমি কেটাচৰ বিষয়ে শিকিলো টিচাৰ্ছ লাইনত চাই টাইপ কৰক আৰু আপোনাৰ প্ৰথম টাইপিং সেশন পূৰ্ণ কৰক ইয়াতে আপোনাৰ কাৰণে এটা কাৰ্য আছে কেটাচ খুলক লেভেল 1ত টাইপিং সেশন পূৰ্ণ কৰক এই লেভেলৰ লগত টাইপিংৰ অভ্যাস কৰক কিবোৰৰ কাৰণে শুদ্ধ আঙুলিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা মনত ৰাখক তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅটো চাওক স্প'কেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডৱিথ ভাল নহয় তেনেহলে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্প'কেন টিউটোৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটৰিয়েল সহায়ৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ MHRDৰ ICTৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই মিশন সম্পৰ্কত অধিক তথ্য spoken hyphen tutorial dot org slash animacity hyphen intro a website dot puajabo. IIT Bombay para moi mosumi meti etia apunar para bidai loisu. Chukdanar babe, dhanabat.